Как сделать имбового снайпера? Вот он, капитан Прайс. Рожа алкаша. В чем проблема, Прайс? Что? Моргни, если попал в шоколадный плен. Вечер в хату. Ну нахер. Отец. Берем вот эти плюшки. И сборочку. Contact with enemies. Lost. Ля какой щитодрочец. Contact with enemy. ready for deployment. Friendly shock RC is ready. Reloading. Cover me. Enemy EMP systems incoming. Be careful. Enemy in sight. Headshot. Прививка от бешенства. Ring online. Oh, sniper! Sniper eliminated. Sniper! Target's in sight! Target tackled enemy! Tango down! Friendly. Tied for the lead. Пида... А, пидур. А я думал пиде. Contact with enemy. Enemy in sight. Фу, алкаш.